Все спасибо, что подписались на мой канал, и сегодня вы со мной. Сегодня я посетила СПА-процедуру. Молодая девушка, скажите, пожалуйста, Даша, как вам понравилась наша процедура? Да, мне понравилась новая совершенно для меня процедура, и обязательно ее порекомендую своим знакомым. Э, знаешь ли ты, Даша, что в компании Reflame можно зарабатывать еще денег? Нет, я не знаю. А как ты думаешь, как это можно зарабатывать? Ну, я думаю, что нужно с сумками косметики бегать по улице и с каталогом и предлагать всем прохожим. Вот тебе было бы это интересно? Я думаю, что нет. А, хотелось бы узнать, как по-другому можно зарабатывать деньги, причем большие деньги. Да. На самом деле, э, пользуясь рекомендациями, можно зарабатывать, э, пользуясь нашей уникальной лестницей успеха, совершенно другой доход. Хотелось бы, например, поехать работаешь, э, у тебя есть такая возможность поехать за границу за счет компании? За счет компании нет, если только за свой. За свой. А, было бы интересно? Да. У нас есть на самом деле сегодня уникальная возможность. Э, все, любой человек активный, такой как ты, может, подключившись в нашу программу, поехать в следующем году в Анталию. Интересно. Да, на 4 дня за счет компании с Э, с, развлечением, с обучением полностью за счет компании. А у тебя есть свой автомобиль? Нет. Хотелось бы? Конечно, хотелось бы. А, на самом деле еще одна программа, которая позволяет эм, получить автомобиль прямо из автосалона. В чем компания просчитала все и есть возможность это на самом деле сделать. Это правда? Да, на самом деле э, у нас заключен договор с салоном Шкода. того, для тех, кто просто подключается как VIP-клиент, э, как пользователь, есть разного рода акции. Вот, например, сейчас у тебя будет возможность получить такой вот набор Dolce Vita. Это с позолотой, очень такая элитная коллекция. Всего лишь за 3 доллара покупая для себя вещи, которые мы покупаем в обычном магазине. Тоже краску для волос, либо крем. Кроме того, э, если пользуешься нашей продукцией и участвуешь в программе «Лояльный клиент», это значит, что все, что ты покупаешь, оно можно потом поменять на какие-то любимые продукты, которых у нас очень много. Вот. Э, ну, об этом и не только об этом, если это интересно, мы, конечно, поговорим на следующей нашей встрече. Да, обязательно приду на нашу встречу. Ну, а сейчас спасибо за внимание. Э, оставайтесь, и подписывайтесь на мой канал.